Mm. Det skulle bara aldrig kunna vara så. Ja, det som gick du vet att det vet man, man kan inte sådär. Ja, man vet inte vilket som Daddy, mommy. <laughs> Welcome to Pac-Man Arabic. Today there will be story about whose son is Sonic hope you enjoy it. Ha ha ha! Och det skulle bara aldrig kunna vara så. Ja, det är så mycket du vet att som mikrovetativering man kan inte göra sådär. Ja, man vet inte vilket som är... Daddy, mommy. <laughs> bye bye. <laughs> 話どうよう負けてもらった。 Udda Veta TV med Majken TV. Alltså där, ja, man vill vilka som är med